Всем привет! Я уже с кофеечком в больничке 6 часов после операции. 6? 7 часов делали операцию, 2 часа операция шла. В общем, разрешили мне уже встать, походить. Немножко голова покружилась, так нормально Поспал чуть-чуть туда-сюда. Я думаю, что голоса не слышно будет. Ну, как я навожу. Вот, рука замотана, потом покажу. Руку не чувствую вообще, как деревяшка болтается. Ни пальцы, ни руку. Ладно, позже продолжим. Пока. Всем добрый вечер. <clears throat> Мы уже на улице, отдыхаем. А, хотел показать, спасительница моя не снимает. <laughs> Вот, уже вышли на улицу. Опусти мне маску, рога. Никаких болей пока нет вообще. Рука не чувствует вообще ничего. Короче говоря, чувствую себя превосходно на данный момент. <laughs> Да немного там что-то сзади, где-то сзади, сбоку, сверху начинает какое-то такое ощущение быть не очень хорошее. Ну и, конечно, это колики, колики, колики такие в руке, в кисти. Кисть иногда двигается, иногда не двигается, не могу понять. Иногда пальцы двигаются, а иногда пытаюсь как-то повернуть, не получается. Вот. Короче, полет нормальный. Завтра утром э, физиотерапевт придет, посмотрим, что будет дальше приступим к поеданию наркотических таблеток. <laughs> Хочу испытать, конечно, это болевой синдром, посмотреть, как будет, э, какие боли, потому что доктор говорит, боль терпеть не получится, нужно пить таблетки, не ждать, э, пока заболит. Ну, хочу вот несколько часов пропустить, посмотреть вообще, о чем говорится, что за, что за боль она такая адская. <laughs> <clears throat> вот такие дела. Ладно. Всем доброго вечера. Потом смонтирую. Покажу. Пока. Bye-bye. Хотел еще добавить. Забыл совсем сказать, что больница просто потрясающая. А, завтрак, обед. Ну, не знаю, что это было. Завтрак или обед. Был обалденный. Ужин тоже очень вкусный. Точнее, не очень вкусный, но как бы прикольно. И йогурт и там омлетик какой-то персонал бомбически вообще просто относится ко всему. Любая просьба. Очень все вежливо, очень все грамотно. И, кстати, вот пижаму попросил, пижаму мне дали. Не видно, потом сфотографирую, покажу. То был в халатике в каком-то. В общем, Асута, конечно, рулит. Все очень круто здесь. Лучше, конечно, не попадать сюда, но... Все, бай. Хотел еще палату показать. Здесь вот туалет. Туалет, душ. Душ можно принять, короче. Все дела. И два места. Шторками закрывается. Телевизор есть. Все каналы на русском, на всяких разных языках. Кровати тоже уматные, такие двигаются в разных направлениях. Вверх, вниз, в бок можешь сам управлять. В общем, больничка просто атасовская. Вид у нас такой вот. Ну, это кресло для кто сопровождает. Жена у меня проспала, разложила его, проспала на нем всю ночь. Ночью красиво здесь было в окошко. Сейчас нифига не видно. Вот, короче, такая вот у нас Хоромы такие у нас были. Доброе утро. У нас пол девятого утра. Ночь не спал. С двух часов ночи где-то начались более адские, дикие просто. В самом плече, прямо внутри. Вот, короче, дали пару дали пару этих э, наркотических каких-то таблеточек. Ну, башка чумная стала, но боль что-то как-то не прошла. Вот, с утра еще таблетку дали, сказали, что первые 72 часа будешь вешаться от боли. Дальше уже доктор был уже, проверил меня, поменял мне эти наклейки, четыре дырочки из сахарколя мне сделали, и сахарколь всего. Красивенько зашито, даже татуировку не попортили там сверху все. Переживал, чтобы не, не испортили. Вот, рукой, короче, первые три недели двигать э, вот так нельзя. Мыться, держать, придерживать руку, ну, и тряпку снимать. Ну, перевязки каждый день. Физиотерапия начинается уже сегодня. Сейчас будет физиотерапевт, скажет, что делать. Потом через два дня уже начинают, э, начинаю ходить на физиотерапию. И э, хирург сказал сейчас, что все классно получилось. И потом фотки покажу, что делали. Сказал, что за полгода восстановишься, будет как новая рука на ну, плечо. Вот, такие дела. Всего пока. Это наша спасительница, ухаживательница. Потеши... Сестра милосердия. Сестра милосердия, потеши мне пузика, потеши мне плечика. Э, проблема, конечно, с левой рукой, блин, не это самое, ну, как бы есть вещи, которые не получается сделать, надо привыкать. Да ты теперь будешь разносторонне развит, и левая э, работать да. Вот нам чаек принесли, мы уже позавтракали. Ну все, бай. Привет, я уже дома. Сходил в душ, искупался. Вот так это все, вся эта лабуда выглядит. Четыре шва. Такие по сантиметру. Раз, два, три, четыре. Сейчас будем заклеивать. И болит очень сильно внутри, несмотря на то, что таблетки, таблетки принимаю. И ну, врач сказал, что будет болеть, несмотря на таблетки. Все, давайте сейчас попозже чуть залью видос. Пока.